Silmät kiinni, mutta ei sinne päin. Videota ja Miika Honkaselta. Morjes, morjes. Rio on käyty ja nyt ollaan kotisuomessa jetlagi päissään. Öö, ollaan täällä Hagahelian Pasilan toimipisteessä ja kiva olla Suomessa, vaikka on kiva lähteä reissuun isot kisat on takana ja tulos ei ollut se mitä toivottiin, eli, tai siis ei toivottu vaan. No tulos oli se mikä se nyt tällä kertaa oli, eli yhdeksäs sija meille joukkueena. Mutta tänään mä kerron tässä vähän reissusta ja miten pelit meni ja minkälainen kokemus se oli ja sitten näette vähän kuvia, kivoja juttuja pätkää tai videopätkää. tässä on tällainen after movie-tyyppinen läjäys. Mutta joo. Ää, ensinnäkin matka yleensä meni ihan hyvin. Jos lähdetään tälle tarinamuotoisesti, niin lennot suju mennessä hyvin ja ei ollut mitään ongelmia laukuista tai mitään muuta sekoilua. Se on aina kiva. Ja tota, kun niinku mentiin paikan päälle, niin eka me oltiin hotellissa ja sitten päästiin seuraavan päivänä itse kisakylään ja siinä sitä meni sitten muutama päivä aika iisisti joukkojen kanssa. Tutustuttiin kisakylän palveluihin ja paikkoihin ja sitten pikkuhiljaa ruvettiin reenaalle ja päästiin itse asiaan. Eli kisakylässähän tai siinä vieressä on hyvät treenihallit meille, missä me treenattiin noin kerran päivässä ja, ja tota, se oli sitten semmoista päiväni murmelina meininkiä, että reenattiin ja syötiin ja nututtiin ja tehtiin sitä ihteensä ja, ja tota, se oli aika makea touhu sillä itsellä, kun siellä oikeastaan se oma kunto tuli esille ja keskittyminen ja fiilis pelaaminen oli todella hyvä ja itseluottamus oli kova. Ja itse asiassa viimeiset pelireenit ennen otteluita niin jätin välistäkin sen takia, koska mä tunsin, että jätkä on valmis ja mä en enää tarvitse niitä viimeisiä reenejä. Ja tota, mm, olisin ehkä voinut vaan pilata jopa sitä tuntumaa ja, ja niin edelleen. Ja siksi toiseksi se seuraava aihe, eli avajaisiin missä Mä olin edustamassa maalipallojoukkuetta. Siitä on tullut sellainen traditio maalipallo maajoukkueen kanssa, että ensimmäis, ensinkertalaiset menee aina, menee aina avajaisiin ja nyt se oli minä ja Markus Tihumäki. Ja sen takia myös jätin viimeiset treenit välistä, että sain ekstra lepopäivän, koska siellä tulee käveltyä ja sun muuta makea kokemus, että tota, avaisteli Marakanalla, kuuluisella Marakanalla ja kymmeniä tuhansia. Tää siellä olisi ollut 50 000 ihmistä ja sitten siellä oli sitä paikallista yleisöä eli brassi porukkaa ja siellä näkyy tunteet niin laidasta laitaa, eka oli hirveätä juhlaa ja sitten kun sanottiin sana presidentti, niin siellä mennessä räjähtää koko yleisö buuaksi, mutta se oli hieno nähdä sitä kulttuuria. Ja, ja, mutta itse peliasia, niin tosiaan yhdeksäksi jäätiin, eikä päästy jatkoon alkusarjasta. Ja kolme eka peli hävittiin ja kol- toi neljäs voitettiin. Ja viimeinen peli oli hieno peli, olisi pitänyt voittaa kahdeksalla pisteellä, mutta ei päästy siihen voitettiin kyllä, mutta jatkon päästäksi olisi tarvinnut kahdeksan maalin voiton. Ja tota, siinä pelissä olin aloituksessa ja se oli mahtavin peli, missä on itse ollut mukana. Se oli tota, kiihkeä ja tapahtumarikas peli ja me voitettiin se oliko nyt 11-7, mutta me oltiin vähällä voittaa se 10 maalilla ekan erän aikana. Mutta tota, niin kuin omasta pelistä kun puhun, niin tota, pelasin joku 44 48 minuuttia jotain sinne päin. En ole tarkkaa lukua nähnyt, kun en ole saanut vielä kihun papereita, mutta, mutta ekoksi paralympialaiseksi pelasin todella paljon hyviä pelejä sain ja odotin ehkä sellaista kolme minuuttia, että siitä jos lähdetään mutta ei mennyt pelit koko joukkueelta tähän suunnitelmien mukaan ja jos olisi mennyt suunnitelmien mukaan, niin mä en olisi kyllä pelannut sitä yli 40 minuuttia. Mutta täytyy sanoa, että se on parasta, mitä mies voi niin sanotusti housut jalas tehdä. Eli pelata maalipalloa paralypelaisessa. Ja varsinkin silloin, kun se oma peli toimi, keskittyminen oli hyvä ja tunnelma rassi yleensä edessä oli todella mahtava. Ja meillä olikin vähän sellaista ajatusta, että ei tule paljon katsojia, mutta se oli aika makeeta, että rassit oli ottanut asiakseen tulla paikalle ja se oli todella makeeta. Ja, ja tota, ja, ja. Innolla odotan tulevia paralympialaisia tai mitä vaan pelejä. Nyt on sellaista itse tulevia koetuksia. Että et, et, kun pysty tuollaisessa paikassa mittaamaan kohtuullisen hyvää peliä, niin ei tarvitse pari naksua saada pommia kasaan, niin tulee hyvää jälkeä sitten. Tai ainakin niin siihen mä pyrin. Että. Ja sitten paralleelipäästä pelaamisesta voisi sanoa vielä sellaista, että, että etukäteen ajattelin, että ajattelin, että se pelaaminen tulee olemaan paljon stressaavampaa, paljon niin kuin paineellisempaa ja paljon niin kuin, no, no sanoisinko negatiivisessa sävytteisempää siis sillä, että se on isot kisat ja paineita ja tälleen. Mutta oli ilo huomata, että se oli oikeastaan kun niinku sinne kentälle pääsi, niin se oli äh, niin kuin makeinta pysty tekemään just sillä se keskittyminen vaan siinä hetkessä ja <clears throat> tekemisessä, mitä teki. Ja tota, samanlainen fiilis mulla oli kyllä viime kesänä EM-kisoissa. Et, et tota, se on todella mahtava nähdä ja kokea ja huomata, että se omat työkalut keskittymiseen rentoutumiseen ja niin kuin siihen fiiliksen päälle saamiseen, niin ne on toiminut jo toistamiseen ja vielä edelleen kehittänyt niitä viime vuoden EM-kisoista. Se oli makeeta ja, ja se mikä jäi mieleen, niin pelillisen juttuna, jos yhden heittää tästä, niin, niin tota, ensimmäistä kertaa kun lähdin kentälle Liettua pelissä, se oli meidän eka peli ja niin sanotusti pojilla ei kentällä mennyt kaikki ihan niin kuin Strömsössä, ja mä puhkuin itse että ei vitsi, että mä menen kentään, että mä, mä haluan mennä hoitaa tuota puolustusta ja hommaa tuolla. Ja sitten kun valmentaja sanoi, että joo, että minkä lähden kentälle, niin sydän meinasi tulla niin kuin, rinnasta ulos, sydän niin paljon, samalla äärimmäinen itseluottamus ja sitten se ohjasi vaan sen, niin kuin sen sydämen jyskytyksen niin kuin energiaksi se oli tosi makea tunne. Ja sitten kun vielä suhteellisen hyvin pystyi pelaamaan, niin se oli todella mielenpainuva hetki. Ja tota, sitten, no pelaamisesta voisi puhua loputtomiin, mutta mennään sitten yleensä tuohon tapahtumaan ja niin kuin se paralympia meininki ja henkeä, niin, niin tota, no en voi muuta sanoa, että jos ihmisellä on tilaisuus olla tekemisissä osallistua tai pyrkiä paralympialaisiin urheilijana vapaaehtoisen tai minä vaan, niin suosittelen, koska se on todella ainutlaatuinen tapahtuma. Ja se on jännä yhdistelmä kilpaurheilua, sitten siinä on kuitenkin sitä vähäistä yhteisöä ja sitä tavallaan niin kuin hengen viemistä eteenpäin. Ja plus hemmetin muista ilotulitukset. Ne on aina hienoa ja tota, makeita kaikkia kokemuksia, mutta niihinkään nyt ei viiti kokonaista videoa käyttää, mutta summa summarum tapahtumana niin yllätti mitä hyvin brassit hoiti sen, että ennakko oli tosi paljon kaikkea draamaa luotu mediassa ja muualla, että siellä säästetään ja niin edelleen. Niin, niin täytyy sanoa, no, että ei, ei ollut mitään ongelmaa ehkä ne teki jotain asioita vähän niin rennompaan tyyliin kuin esimerkiksi Lontoossa, missä olin turistina, niin siellä oli vähän eri tyyppistä se meininki, mutta se nyt on kulttuurieroa, niin kuin, niin kuin sitä on aina. Mm. Ja tota, tällaisen tapahtuman ja onnistumisten, mutta myös pienten epäonnistumisten jälkeen niin kuin henkilökohtaisesti niin on todella makea lähteä reenaamaan treenaamaan ja lähteä kohti uutta paralympiadia. Ja tota, nyt tässä pari viikkoa, pari viikkoa huilataan ja parantelen tuossa itteni lennoista ja tulen tuossa vähän kipeäksi lentojen jälkeen. Ja, ja tota, yritän herää, herätä vähän paremmin. Että viimeiset päivät on herätty kolmelta yöllä, niin mutta se on hauska kun on lomalla, niin saa olla vähän piet päissä ja pihalla, mutta se on ihan hauska. Mutta katsotaan mitä tulevaisuudessa tuo, tuon sinne YouTubeen, en tiedä mitä tee, mutta ketä nyt on kattonutkaan, niin toivottavasti olette jotain näistä saanut ja siikatkaa brassikuvia. Moi!